शाम को कश्मीर के पुलवामा में उरी से भी बड़ा आतंकवादी हमला हुआ सीआरपीएफ जवानों से भरी एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी आकर टकराई और उसके बाद एक विस्फोट हुआ जिसमें 20 जवानों की मौत हो गई कुल मिलाकर यह पूरी घटना आतंकवादियों द्वारा की गई है और जैश ए मोहम्मद द्वारा इसकी जवाबदारी भी ले ली गई है इस आतंकवादी हमले को लेकर पूरे देश में जबरदस्त प्रतिक्रिया हो रही है और यह भी कहा जा रहा है कि कश्मीर के पुलवामा में उरी से भी बड़ी आतंकवादी घटना हुई है इधर कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा एक ट्वीट करके संवेदना व्यक्त की गई है सैनिकों के परिवार के साथ कुल मिलाकर इस पूरी घटना ने फिर से